ese momento Después que te encuentro bailando en el centro Mano, me arrepiento de ese momento Después que te encuentro bailando en el centro Ya no, no me ese momento Después que te encuentro bailando en el centro No, no me arrepiento de ese momento Después que te encuentro bailando en el centro ma. y no pares Piérdelo, Dale, Que quiero que bailando La temperatura vayamos subiendo then.